como se inscrever em um curso ou webinar do LACNIC gratuitamente. Como associado do LACNIC, sua organização tem um benefício de inscrições gratuitas e sem limite de participantes por curso ou webinar. Para se inscrever ou transferir a inscrição para outros colaboradores da sua organização, deverão entrar no MiLACNIC como os usuários cadastrados no banco de dados do LACNIC. milacnic.lacnic.net Administrador Membresia, faturamento Técnico, abuso depois de entrar no portal, terá duas opções. 1. Um, inscrição individual. Acesse o ícone da campainha ou entre no menu geral Membro Pendentes. Acesse o botão Usar, preencha todos os seus dados e você será automaticamente inscrito e isento do pagamento. 2. Inscrição de outros colaboradores da sua organização. Acesse o ícone da campainha ou entre no menu geral Membrecia Pendentes. Acesse o botão Transferir, preencha o nome e o e-mail do colaborador. As pessoas para quem a inscrição foi transferida receberão um e-mail de milagnic.lagnic.net, como um link no qual deverão preencher seus dados para ficarem inscritos e isentos. Importante! Uma vez que a inscrição tenha atingido o número máximo de alunos ou o prazo de inscrição, não será possível fazer novas inscrições. As organizações do Brasil poderão acessar os cursos oferecidos pelo NIC Brasil.